Bra, hej! Eh, jag tänkte presentera en tjej som eh, är på besök här i montern idag som är VIP-gäst. Hon heter Emily Boss eh, och hon eh, pluggar till eh, hovslagare på Vången och är 19 år gammal. Och eh, jag skulle vilja veta lite grann varför blev du intresserad av hovar överhuvudtaget? Jag var ganska intresserad av naturlig hästhälsa i helhet. Men så skaffade jag en häst som hade väldigt dåliga hovar som jag upplevde att ingen riktigt kunde hjälpa. Då tänkte jag, men då får jag väl försöka själv. Hur gammal var du då? Jag var 14 eller 15. Okej, okay. så du har hållit på med, alltså varit intresserad av hovar sedan du var 14-15? Ja, Oj. precis. Vad har du gjort under den här tiden? I början var det lite på Nyberg då. Jag läste mycket på internet och så gick jag några dagskurser, så blev det helgkurser, så blev det mycket föreläsningar. Om vad då? Helgkurser om, om barfota eller vad? Ja, ja, det var barfotaverkning, det var lite skoning också, det var dissekeringar, det var hovhundsfunktion helt enkelt. Och sen hästhälsa i helhet. Eh, vad var det mer jag skulle fråga? Hur kom det sig att du ville hoppa på hovslagarutbildningen? Det var ju för att jag kände att på vissa ställen så tog det stopp med att bara kunna verka vapenhästar. För det finns ju hästar som deras ägare kanske vill sko av vissa anledningar eller kanske behöver sko av vissa anledningar. Eller så kanske de är sjuka. Så jag ville ha en bredare kompetens och också kunna få jobba med sjuka hästar. Hur jobbigt är det med smidet? det lär man sig. Det är lite som att måla, tycker jag. Det är roligt ungefär varannan gång. Typ att det är kreativt, eller vad menar du? Ja, precis. Det, ja. det kan vara kul, även om man kanske inte kommer använda det så mycket. Så det är ett roligt hantverk. Det är roligt i alla fall. Ja. Inte bara jobbigt och svettigt och tungt och ett nödvändigt ont. Det är både och. Okej, okay. men jag antar att man behöver ha ett intresse för det för att kunna gå hovslagarutbildningen, antar jag? Smidigt är ju en ganska stor del av det, men inte den största. Så just, alltså, Nej, man behöver inte vara jätteintresserad på smidig för att kunna gå vuxenutbildningen för det är så mycket mer än så. Men man måste vara beredd att lära sig såklart. Ja, och ha en kropp som håller för att <laughs> ja. banka järn. Ja, är det tungt? Ja. ja. Eh, vad tror du om joggingskor? Tror du att det eh, finns ett behov av det också? Ja, det tror jag absolut. Eh, det är många hostörer som inte vill spå en viss typ av hästar för att de behöver inte det eller för att det kanske inte är bra under vissa anledningar. Och det är väldigt många som är intresserade av boost. Jag känner bara att kunskapen är kanske lite för låg på vissa ställen för att kunna rekommendera rätt bot till rätt typ av häst. Eh, då frågan, kommer du vilja hålla på med utprovning av joggingskor och hjälpa kunder med sånt? Ja, absolut. Jag tycker det viktigt att även hovslagare kan det, för man träffar väldigt mycket människor. Finns det ett behov av det? Ser du liksom ja, absolut. kunder behöver det eller ja, Absolut. Det är många som behöver det och många som säkert också tänker bättre av att inte ha spår utan att gå barfota i hagen och sen ha box. Exempelvis när man motionerar, för det är ofta det en del behöver, speciellt hobbyhästar. Kommer du bli en hovslagare som kommer hålla på lika mycket med skoning som eh, barfotavärkning och ja, barfotaboots och så tror jag? Ja, absolut. Skoningen, Alltså, det är relevant för vissa hästar men förhoppningsvis så kommer det bli mer och mer av ett sjukbeslag och att alternativa beslag kommer att bli mer normen. Som kanske har... Visst, allt har ju fördelar och nackdelar men det är ändå väldigt mycket fördelar med exempelvis bakfötterlås. Mm. Eh, sista frågan. Sista frågan. Eh, bred fråga. Vad är det som är roligast med att jobba med hovar? Ja, jag tycker om att hjälpa hästar på olika sätt. Jag vill att hovarna är ändå det, något av det viktigaste de har och det påverkar hälsan så himla mycket. Jag vill kunna hjälpa dem att må bättre. Ja, det är väl det. Ja, tack så mycket. Vad kul att du kom. Eh, det var det. Ja. Ha det bra, säger vi. Hej då.